Opportunity seldom knocks twice. Opportunity seldom knocks twice. Opportunity یا opportunity یعنی موقعیت یا فرصت seldom یعنی به ندرت knocks یعنی در میزنه knock knock شنیدین تق تق knocks یعنی در زدن تق تق کردن و در اینجا اس سوم شخص گرفته چون opportunity در اینجا فاعل جمله است twice یعنی دو بار opportunity seldom knocks twice فرصت به ندرت دو بار در میزنه یک بار در خونه شما رو میزنه شانس اگر ازش استفاده کردید آفرین بر شما اگر فرصت رو از دست دادید دیگه به ندرت دوباره در میزنه این کلاس رو مقتنم بشمارید این درس ها رو مقتنم بشمارید و ازشون استفاده بکنید چرا چون opportunity seldom knocks twice فرصت به ندرت دوبار در میزند opportunity seldom knocks twice opportunity seldom knocks twice Everyone will have an opportunity to comment. Everyone will have an opportunity to comment. Everyone یعنی هر فردی will have خواهد داشت an opportunity یک موقعیت یا یک فرصت to comment کامنت یعنی نظر دادن یا کامنت دادن و همونطور که ما از شما میخوایم در کامنت ها شرکت کنید به عنوان تمرین از ابزار یادگیری که در اختیار شماست استفاده بکنید در تمرینات شرکت کنید بچه ها واقعا این درس ها بی نظیر و عالی Everyone will have an opportunity to comment همه یک فرصت خواهند داشت که نظر دهند Everyone will have an opportunity to comment Everyone will have an opportunity to comment. What is your term to accept the project? What's your term to accept the project? What's your term? term در اینجا گفتیم یکی از معانیش یعنی شرط. What's your term? شرطت چیه؟ To accept که بپذیری the project اون پروژه ها رو What's your term to accept the project؟ شرط شما برای پذیرش پروژه چیست؟ What's your term to accept the project? What's your term to accept the project? We have a new timetable each term. We have a new timetable each term. We have ما داریم a new timetable timetable یعنی جدول زمانی each هر term term ترم تحصیلی We have a new timetable each term ما هر ترم یک جدول زمانی جدید داریم We have a new timetable each term We have a new timetable each term We only stayed there for a short while. We only stayed there for a short while. We only ما تنها stayed ماندیم اقامت کردیم there آنجا for به مدت a short while while یعنی مدتی short کوتاه for a short while یعنی برای مدت کوتاهی we only stayed there for a short while ما تنها برای مدت کوتاهی آنجا ماندیم. We only stayed there for a short while. We only stayed there for a short while. Life is too short to worry about money. Life is too short to worry about money. Life is too short. زندگی خیلی کوتاهه. To worry که نگران باشی about درباره money پول بله money money sweeter than honey پول از اصل هم شیرین اما اما life is too short خیلی زندگی کوتاه تو worry about که در موردش نگران باشید از فرصت زندگی از این فرصتی که خداوند در اختیارتون قرار داده استفاده کنید تأثیر مثبتی در دنیا داشته باشید Life is too short to worry about money زندگی بسیار کوتاه است که نگران پول باشیم Life is too short to worry about money Life is too short to worry about money You will be notified by letter. You'll be notified by letter. You will be شما خواهی شد notified مطلع در اینجا You will be notified شما مطلع خواهید شد دیدید میگیم که قسمت notification کانال رو فعال کنید notification یعنی اطلاع رسانی پس اگر notification رو فعال بکنید مطلع خواهید شد You will be notified by letter شما با نامه مطلع خواهید شد You will be notified by letter You'll be notified by letter. We are sorry for not answering your letter sooner. We are sorry for not answering your letter sooner. We are sorry ما متاسفیم for برای not answering برای پاسخ ندادن your letter نامه شما sooner sooner یعنی زودتر متاسفیم که نامه شما رو سریعتر پاسخ ندادیم We are sorry for not answering your letter sooner ما برای زودتر پاسخ ندادن نامه تان متاسفیم We are sorry for not answering your letter sooner We are sorry for not answering your letter sooner We cannot work under these conditions. We cannot work under these conditions. We cannot work. ما نمیتونیم کار کنیم under تحت these اینها conditions شرایط these conditions یعنی این شرایط We cannot work under these conditions. ما نمیتوانیم تحت این شرایط کار کنیم. We can't work under these conditions. We can't work under these conditions. The patient's condition is stable. The patient's condition is stable. Patient یعنی بیمار. Patient apostrophe s condition یعنی شرایط بیمار یا اوضاع بیمار از آپاسروفی اس برای بیان مالکیت چیزی به نسبت انسان استفاده شده stable یعنی پایدار پس تلفظش رو دقت کنید استیبل نیست stable stable یعنی پایدار یا stable the patient's condition is stable وضعیت بیمار پایدار است the patient's condition is stable The patient's condition is stable. I think you made a wise choice. I think you made a wise choice. I think من فکر میکنم you made تو انجام دادی تو ساختی a choice choice یعنی انتخاب made a choice یعنی انتخاب کردن wise یعنی خردمندانه یا هوشمندانه You made a wise choice. تو انتخاب هوشمندانه ای کردی. با انتخاب انگلیسی مثل آب خوردن به عنوان منبع یادگیریتون انتخاب هوشمندانه ای کردید. اما فقط ای کاش که در تمرینات شرکت کنید برای رشد اعتماد به نفستون برای رشد و یادگیری خودتون جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت و در دفترچه یادداشتمون می نویسیم با صدای رسا تکرار می کنیم صدای خودمون رو ضبط می کنیم و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه می کنیم تا بتونیم اشتباهاتمون رو پیدا کنیم و اونها رو رفع بکنیم کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده و ما هم همون رو اجرا می کنیم تا انگلیسی رو مثل آب خوردن یاد بگیریم I think you made a wise choice. من فکر می کنم تو انتخاب هوشمندانه ای کردی. I think you made a wise choice. I think you made a wise choice. As you know, I had no choice in that matter. As you know, I had no choice in that matter. As you know یا as you know یعنی همونطور که تو میدونی I had من داشتم no choice هیچ انتخابی I had no choice یعنی من هیچ حق انتخابی یا انتخابی نداشتم in that matter در آن موضوع اون اتفاق که افتاد I had no choice من انتخابی نداشتم as you know یا as you know همونطور که شما میدونید ما هم انتخابی نداریم غیر از اینکه خدمتگذاری بکنیم تا بتونیم از این فرصت زندگی استفاده بکنیم ای کاش شما هم از این فرصتی که براتون به وجود اومده از این opportunity و از این چانس استفاده بکنید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید و از عمرتون درست بهره ببرید امیدواریم که همواره تندرست و خوش باشید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم As you know I had no choice in that matter همانطور که دانی من در آن موضوع انتخابی نداشتم As you know I had no choice in that matter As you know I had no choice in that matter Are you married, single, or divorced? Are you married, single, or divorced? Are you یعنی آیا شما هستید married married یعنی ازدواج کرده single single یعنی مجرد تلفظش رو دقت کنید پس single اشتباهه sing ایش بین ای و ا گل گل single یعنی مجرد یا تنها or یا divorced divorced یعنی طلاق گرفتن و divorced یعنی طلاق گرفته یا جدا شده Are you married, single or divorced? آیا شما متاهل، مجرد یا جدا شده اید؟ Are you married, single or divorced? Are you married, single or divorced? The longest journey starts with a single step. The longest journey starts with a single step. The longest long یعنی طولانی و longest یعنی طولانی ترین journey journey یعنی سفر starts آغاز میشه اس سوم شخص گرفته with با همراه با a single step step یعنی قدم single یعنی تک یا تنها A single step یعنی یک قدم تک و تنها بله چقدر جمله عالی و ارزنده The longest journey starts with a single step طولانی ترین سفر تنها با یک قدم شروع میشه مسیر یادگیری انگلیسی همین که شما یک قدم بردارید تمرین کنید یاد بگیرید همین گام شروع شماست و باید ادامه بدید بهش The longest journey starts with a single step طولانی ترین سفر تنها با یک قدم شروع می شود The longest journey starts with a single step The longest journey starts with a single step. You broke the rules. You should apologize. You broke the rules. You should apologize. You broke گذشته break یعنی شکستن you broke تو شکستی the rules rule یعنی قاعده و قانون rules یعنی قوانین you broke the rules شما قوانین رو زیر پا گذاشتید قوانین رو شکستید you should apologize apologize یعنی عذرخواهی کردن you should apologize شما باید عذرخواهی کنید you broke the rules you should apologize تو قاعده ها را زیر پا گذاشتی. تو باید پوزش بخواهی. You broke the rules. You should apologize. You broke the rules. You should apologize. There is no rule without an exception. There is no rule without an exception. There is no rule. هیچ قانونی وجود نداره. Rule گفتیم قانون یا قاعده. There is no rule. هیچ قانونی وجود نداره. Without. بدون an یک exception. Exception یعنی استثناء. There is no rule without an exception. هیچ قانونی بدون یک استثناء وجود ندارد. There is no rule without an exception. There is no rule without an exception. My daughter is a lot taller than my son. My daughter is a lot taller than my son. My daughter دختر من فرزند دختر من is a lot خیلی بیشتر taller tall یعنی قد بلند و taller یعنی قد بلندتر than در مقایسه با my son فرزند پسرم My daughter is a lot taller than my son دخترم بسیار از پسرم قد بلندتر است My daughter is a lot taller than my son My daughter is a lot taller than my son Never treat your daughter like a slave Never treat your daughter like a slave. Never هرگز treat یعنی رفتار کردن your daughter دخترتون like مثل a slave slave یعنی برده never treat your daughter like a slave هرگز با دخترت مثل یک برده رفتار نکن never treat your daughter like a slave never treat your daughter like a slave Too much time is spent on administration. Too much time is spent on administration. Too much time زمان بسیار زیادی is spent صرف شده است حالت مجهول on در روی یا بر روی administration مدیریت Too much time is spent on administration. زمان بسیار زیادی صرف مدیریت شده است. Too much time is spent on administration. Too much time is spent on administration. Marta has little experience in administration. Marta has little experience in administration. Marta خانمی به نام مارتا has دارد little experience. experience یعنی تجربه. little کم یا کوچک. in administration در مدیریت. Marta has little experience in administration. مارتا تجربه کمی در مدیریت دارد. Marta has little experience in administration. Marta has little experience in administration.